kesehatan reproduksi, dan pencegahan pernikahan dini. Tahukah kamu, seiring pertumbuhan manusia dari balita, anak-anak hingga memasuki masa remaja, organ reproduksi kita akan mengalami gejala-gejala di masa perbutas, seperti halnya wanita akan mengalami menstruasi, begitu pula pria, ditandai dengan terjadinya mimpi basah. Dan semuanya itu adalah wajar. Jika muncul perasaan aneh dalam diri kita, seperti menyukai lawan jenis dalam masa remaja, dan itu juga wajar. Namun, dari 10 remaja yang pernah melakukan pacaran, dan 8 diantaranya sudah terjerumus seks bebas, sehingga terjadinya marak pernikahan di, di bawah umur. Dan itu sangat berisiko. Maraknya praktik aborsi, meningkatnya angka kematian ibu setiap tahunnya sebab ketidaksiapan fisik dan mental sang ibu meningkatnya angka perceraian dalam hubungan rumah tangga, maraknya kasus pembuangan bayi, kemudian meningkatkan stres karena kebutuhan rumah tangga, pekerjaan, urusan anak, dan masalah hubungan rumah tangga. Bahkan, seseorang dapat terpenjara karena kasus moral dan seks bebas. Maka dari itu, jagalah pergaulanmu agar terhindar dari kasus moral dan jagalah kesehatan reproduksimu agar terhindar dari HIV AIDS Raihlah cita-citamu setinggi langit untuk mencapai sukses. Dan bila kau siap, segeralah menikah pada usia subur 20 tahun dan 25 tahun. Agar menjadi pasangan yang ideal dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. ・うん。